brīnišķīga diena. Ārā spīd saulīte. Šeit ir mazais Samuēls, viņš ir pamodies. Mazais Samuēls ir pamodies. Čupā! Tā maziņais, čau, čau, čau! Nāks ārā, jā? Vīj, kā pamodies! Ko te sapogās, tēci? Samēlā. <laughs> Nešķērēts tam vēl ir, ja? Kas kāds ir zāle? Zāle? Zāle, ja? Vai tas ir pa gaisu? Sāpes spīd acīs, esam vēl. Vējš pūš, un augsts ārā būs augsts vējš pūš. Durkiņas? Bērni, iekšā. viņam samā spējas tūrītis. Šeit viņš spēlējās. Mazliet samēlo ielas puika jau leļās uz vēderu. Un atpakaļ. Tikai nevar viņu nofilmēt, viņš ļoti aktīvs. Reku ir samēls mazais. Nu, ko tu pateiksi tautai? kanāla, kas mums skatās. Ko tu pateiksi? Ka gribējies, tad ne? Ka laiks ir pusdienām. Jā. Grūti uz vēdera, jā, Samuel? Grūti ir uz vēdera? Jā. Kamēlam patīk šitā mantē, jā? Ja? Patīk? Vilciņš, jā, Samuel. Mīļumiņš maziņš ir, maziņš mīļumiņš. Samuels ir maziņš mīļumiņš, jā? Reiz nu, kāds braušu pūļu pēc. Ai. Samuēls ir. Maziņš vīļumiņš, reku. Pats mazs vīļumiņš. pats mīlestības iemīlestību samilst, ja? <laughs> Ko samilst? Nē, nē, kur tu tagad gribi skriet? Uz kurien tu gribi skriet? Ko? Kur tu iesi, Samuel? Kur tu iesi? Kur Samuels ies? Não, quanto mais meio mente, então não. Será assim, mais mente, meio mente. Ui, ka Somils vingro, jā? Vingro Somils? Jā? Oh, ah, un atkal zādara sameloja. Nu, atkal samelo zādara. Jā? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, samelam patīk spēlēties, jā? Patīk spēlēties samelam. Dara samēls tur, ko? Ai, ai, ai. <laughs> Lai augšā netiek, vot tā. Ielīdz tur iekšā augšā netiek. Ko tu tur atradi samēlu, ko? Tu spēlējies? Kas tas ir? Žirafe? Žirafe tā ir, jā? Kur ir manā kratarēta? ļoti izsaucis, ja, Samēl? Jo, tu uzmanēsi, Samēl saka. Ai, ko garšīgs ir tas Samēl. Samēl saka, jami, jami. Risotto. Jami, jami. Viņš tam bija risotto. Dāžiņu ar tomātu. Sapraši tā? Nē, nē, nē. Jū. Garšīgi. Yummy you smell, yeah? Yummy, yummy. Ay kukaszczyk. Aj ty gaszyk. Ai, ai, ai. Gaši, gaši, gaši. Jā, cik tu nopietni pats ir. Nepāsmu te neko. Tu taču tagad ēdi. Ēdi. Nu nē, viņu nost, viņš tagad nav ēdams. Ai, kas ēlam garšo, ja? Ai. Tu palik necīsi. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai šito? Anna? Ņem, nu, ņem, ņem, ņem, Samel. Ja? Ņem, ņem, ņem. April. Não.

Samir. Tippa tappa. Tete. Tippa. Tippa. Tippa. Tippa. Tippa. Tippa. Look at someone else yet, yeah? There you Good eyes, Miss. Viņam iet. Nu, ejam. Tips. Taps. Tips. Ja, Samuel sieht, ja? Jā. Ai. Samuels atnāca. Ai. Rītdien. Kas tur ir samēl? Ko? Mantiņā?